北海道にかかっていった上空の寒気も一つは抜けそうなんですこんにちはリスナーの皆さんチャオ مساء Всегда с вами телевидение. Ви слухали програму Глюк ФМ автори. This is BBC World. Visão, um serviço português da Buenas tardes. welcome to World News. 진해하는 정처 여러분 안녕하십니까 와 대마 탐나리 씨 와봐 그 힘에 무언가 쓰고 Мы прощаемся до завтра. Доброй ночи. Доброй ночи.